njengoba ke ngoku ndiyenzile neklasi iyonke ndiye ndiye ke ngoku ndithi okay ndizawunahlanganisa nibe babini xa nibabini ke ninepakethi yenu enamalungu enu nonobumba benu andithi amakhadi enu apho ke ngoku ndithi okay thathani iplastiki yenu nikhuphele nimise kakuhle amalungu enu niwajonge akwazi ukubonakala ahlale ke onke ngoku bawakhuphe ke ngoku la malungu bawajonge ndilungiselela ke ngoku ukuqala mamela ke uba siqala phi na mamela ke siqala phi ke ngoku uba nomfanekiso wam ngamanye amaxesha ndithi masijongeni lo mfanekiso ne hmm. kwenzeka ntoni apha Hayi ke bazotsho usana ibhotile ubisi ndithi lenza ntoni nolu sana abanye bazothi usana luncanca ubisi okanye luncanca ibhotile usana lusela ubisi ndithi ke make okay masiqale ngale ilula ke ithi usana lusela ubisi ne ndibeke apha ke ngoku Usana lusela ubisi. Sithatha amagama ke ngoku. Usana. Usana. Usana lusela ubisi. Masitshoni sonke. Usana lusela ubisi. Sisakhile isivakalisi sethu. Usana lusela ubisi. Ngoku ke ngoku izawuba nini ke ngoku abafuneke bekhile ke ngoku amagama. Niza kwakha ntoni? Igama ngalinye nisebenzisa ntoni? Amalungu. Ndizawususa ke ngoku mna ke ngoku. sithe usana lusela ubisi hayi ke ndiye kwiziteska zabo ke ngoku banamakhadi abo apha kuwo eziteskeni mna ndiyabachazela sithe usana lusela ubisi sebenzani ke ngoku ngababini niqale usana masiqaleni sakheni intoni usana bakhe ke ngoku u sa basebenzise ntoni amalungu abo bakhe ke ngoku amagama ngamalungu la banawo mna ke ndenza ntoni ngelo xesha ndiyajikeleza apha eklasini ndiyajonga into yokuba okay nyakhile nina o oh, usana u uh, nilenze kakuhle eli gama nilibeke kakuhle o oh, masigqithe ke ngoku lusela qhubekekani ndiphinde ndihambe ndijikeleze hayi ke abanye zofika bexhwithana ke ngala makhadi kodwa ke funeke ndiqinisekise into yoba bayakwazi usebenzisana As beqhela ukusebenza bebabini, kunyanzelekile into yokuba basebenzisane kakuhle. Njalo njalo ke ndiqhubekeke de, de siye phi ke ngoku? Ubisi. Sekhe ntoni? Ubisi. Usana, ubisi. Abagqibileyo, phakamise isandla. Baphakamise isandla. Ndiyojonga ke ngoku mna. Xa bejongile, okay. Ganifundeni ke ngoku la magama niwakhileyo. Usana lusela ubisi. 10 out of 10. Imakhe ndikubonise into ebalulekileyo kuba kaloku bayakwazi ukuwagqwetha amakhadi ufike ngoku amagama abo ejonge ezantsi. Ndiyaqinisekisa into yokuba phantsi kwekhadi ngalinye ndikrwela umgca. Lo mgca uzawuhlala usezantsi. Iyabanceda ke loo nto kuba kaloku bayakhawulezisa ke ngoku bakwazi into yoba bengenzi mpazamo zininzi kakhulu apha ekwakheni amagama. Bayazi into yoba bawabeka enomgca osezantsi onke. Masijonge ke ngoku into yokuba xa kuthe ndanabantwana abangayiqondi kakuhle le nto, ndenza ntoni, ndiyenza nini, ndisebenzisa ntoni. Okokuqala, ndiye ndijonge into yokuba ngabani abantwana abasokolayo apha ekwakheni la magama. Loo nto ithetha ntoni? Ithetha into yoba funeke ndisebenze nabo ke ngoku mna phi emethini ngokwale group bayiyo incinci. Zeziphi izinto endiziqokelelayo? Ndiyathanda ke bona ke into yoba babone nezinto mhlawumbi ezizizo. Ne? Umzekelo, nantsi itoti. Yintoni le? Ubisi. Andithi? Kula magama amancinci. Masijonge enye endinayo apha. Um, bayayisebenzisa ekhaya. Ungayifumana naphi na? Ikama. Andithi? Ikama. So, ndinale nto. Lena ke benza ntoni ke ngoku apha? Bayajonga ke ngoku mna ndinalena, bayibeka phaa phantsi. Xa beyibekile ilapha phantsi. ndibeke mna ikama yam apha yintoni lena ikama intoni ikama umntana ngamnye ke ngoku uba nekhadi lakhe sithathe ke ngoku ntoba okay sizawubhala ke ngoku ikama masijongeni Okay. Ibhalwa njani ke ngoku? Sijonge ke ngoku into yoba okay, ngoba apha uba nobumba, sihlile ke ngoku sijonga ke ngoku unobumba. Funeke bajonge into yoba okay unobumba uhamba njani na. Ne? Ikama, babhale i ka ma kulapho babhala khona ke ngoku apha imandi ke into yoba uyibeke iplastiki ke le nto yakho kuba kaloku uzawukwazi uphinde uyicima uyisebenzise naxa usebenza ne-new group babhalile ke ngoku into yoba ikama funda ke i ka ma Bayazi into yoba uhamba nabani uma bahamba bobabini no m no a xa besebeyifunda. Yiloo nto ke endiyenzayo ke ngoku neqela elincinci phaa emathini. Masijonge ke into endiyenzayo nabantwana bam abasokolayo apha ekudibaniseni nasekuhluleni amagama. Ipapa kuqala. Ipapa. Ipapa. Uziniza kwakhe kaloku sheshana. ndiza kwakha edamini ha umfumene kaloku u-e nanku u-e andithi masimbekeni apha e masimbekeni apha e edamini mfundi suqashisele a-a uphi uda uda a-a nanku u-e ne ndifuna uda da uda uqala ngesiphisandi da sisiphisandi osivayo phaa eqaleni da aa uda da ubani d ngo aa ngo d upud upud up masijongeni up masijongeni up yabo sijongeni Ooh, clever. Bani lo? Ni. Ni. Masilifundeni ke ngoku. Masilifundeni. Eda mini. Hayi masilikhawuleziseni kaloku. Eda mini. Yiyo phinda. Eda mini. Hayi sikhwaze kaloku yiyo. Masakheni ke ngoku usana. Usana. Aha. aha thina sakha ntoni apha masijongeni baleka baleka he wathatha kuwo onke wena la magama